In today's lecture, I will let you know what research tradition exists in my discipline. This is lecture number six of our series, Complete Course on Research Methods. I myself, the same, a research scholar. I hope so that you will get benefits from these lectures and you would also like to share with your near and dear ones in your circle So let's start from the very first fact that what are traditions in the research which are exist in my discipline. तो ये जो पहला स्लाइड है इसमें मैं आपको ये क्लियर करूँ कि how to choose the right approach अपने डिसिप्लिन में राइट अप्रोच को कैसे सेलेक्ट करते You may choose to work entirely within the methods and traditions of your chosen discipline or you may wish to challenge them. आपकी जो भी ट्रेडिशन या जो भी है ने मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े हुए तो आपने उनमें से एक डिसिप्लिन को चूज करना होता है जो आपको चैलेंज करे where you should take time to decide which is the right approach for you इनके लिए आपने ना टाइम निकालना होता है कि आपके लिए एक एग्जैक्ट अप्रोच क्या है जो आप अपने डिसिप्लिन में अडॉप्ट करना चाहते हैं familiarise yourself with the tradition and method of your own discipline field अपने आप को फेमिलराइज करना यानी आशना करना जो ट्रेडिशन या मेथड्स आपकी डिसिप्लिन में मौजूद हैं उन्हीं को जांचना है you can do this by talking to your supervisor or reading publish research in your field आपने इसका इंतहाब कैसे करना है या तो अपने सुपरवाइजर से मशवरा करें या अपने ही इसी फील्ड में जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं पब्लिश रिसर्च को आपने एक्सप्लोर करना है question whether the traditions or methods are appropriate for your research यहाँ पे आपके जहन में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे कि कौन सा ट्रेडिशन तरीका है या मेथड है या जो आपको मुनासिब लगे जो आपकी रिसर्च में कराम हो if you are comfortable with the tradition work within it आपको जो भी ट्रेडिशन तरीका अच्छा लगे उसी के अंदर ही आप काम करें if not decide how you wish to change the traditional approach अगर आप ये फैसला नहीं कर सकते कि आपकी फील्ड में कौन सी ट्रेडिशनल अप्रोच मौजूद है थिंक अबाउट इसके बारे में सोचें how you will defend your division या decision when you present your research to others आप पे डिसीजन कैसे ले, ले सकते जब आपने अपने रिसर्च को प्रेजेंट करना है तो इसी एंटायर प्रेजेंटेशन का जो मकसद क्या है कि जब आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करना चाहेंगे आप अपने डिसिप्लिन में रिसर्च करना चाहेंगे तो इसके तीन चार तरीके एक तरीका तो ये है कि जो जिस टॉपिक पे आपने रिसर्च करना है पहला तरीका ये कि जाके उस पर ना पब्लिश लिटरेचर पढ़ लें तो आपको अप्रोच उसमें नज़र आ जाएगी दूसरा तरीका ये है कि अपने सुपरवाइजर से मशवरा करें कि मुझे कौन सा तरीका इसमें इम्प्लीमेंट करूँ तीसरा तरीका ये है कि आजकल जो है ना यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई आपका डिसिप्लिन कौन सा है अगर आप डिप्लोमेट्रिक मेथड करना चाहते हैं यानी statistical measurement of some papers तो आपने जो ना उसके तरीके ऑलरेडी लोगों ने इस पर काम किया हुआ इसको पढ़ लें किताबों में देखें और सबसे आसान हल ये कि जब तक आप लिटरेचर रिव्यू किसी भी फील्ड में नहीं करते तो आप एक अच्छे रिसर्च नहीं बन सकते मुझे उम्मीद है आपको आज की लेक्चर पसंद आई होगी thank you so much for watching my channel और मैं मुझे आपसे ये भी उम्मीद है कि आप इसको देख भी लेंगे शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपने नहीं किया thank you so much once again मैं अल्लाह ब्लेस यू